Salut! Astăzi este despre a triumfa. În dicționar este a reuși a avea un mare succes, dar în realitate este și mai mult decât în dicționar, pentru că Tibi Ușariu, uh, efectiv, cred că, nu știu, a făcut uh, ce, pe cei mai mulți români fericiți acum câteva zile, când a câștigat uh, ultramaratonul de la Polul Nord, cea mai grea competiție de, de, de asemenea gen. Um, și mi-a plăcut foarte tare Nelson Mandela care spune așa, am aflat că despre curaj, că nu este absența fricii, ci triumful asupra ei. Uh, și Tibiu Șeriu, cu toate gradele alea minus, că am înțeles că au fost și minus 60 de grade până la a reușit uh, cu tot cu frică să se ia de mână și să se ducă acolo. Nu cred că uh, a, a, a stropit-o, a, <laughs> a înfrânt-o, cum înfrângeți frica. Ok, cum să înfrâng frica? Nu, frica de mână poți să